Ecco che tu, ecco nifta banting mikunting nari Tumpaya katos akea katos e kontelana asi Zaue fruik ni maya nifta banting